Todavía no he, hecho el experimento de poner la, segunda cámara, poner el, color del croma bien y todo, ¿sabes? No lo he probado aún. Así que a ver si... Es que el siguiente stream después de Fidon va a ser un Revit. No sé cuál. Creo que la gente me dijo de Hell Factory. Podemos probar ahí. No, Pablo Bledo Justice va a ser el último, ¿vale? Así se acordó. Porque quiero... Es como terminar a lo grande. ¡Vamos allá! El de la comida se va a esperar hoy. Yo creo que sí, yo creo que el de la comida se va a esperar hoy. Me amo! Ah! Ah! inmortal, soy inmortal. No me puedo creer lo que acabo de hacer. O sea, eh, acabo, acabo de poner el pen en la mesa, tío. Acabo... No, no, no, sé, tío. No, no, no, no, no. No entiendo, tío. No entiendo. No, no, no, no, no entiendo, tío. Es que no, es que no me jodas, tío. Es que... Es que... Ah. Tanto drama para esto, tío. Tanto, tanto, tanto drama. Dos semanas para esto, tío. Dos semanas sin hacer el nabo para esto, tío. ¿Cuál eran mis pulsaciones máximas? 196, ¿no? ¿Qué he hecho? 198. Joder, pues soy inmortal. Veo que hay un vecino gritándome. Ay. Eh, pues ya está. Pues ya me lo he pasado. Pues qué tal. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Me alegro. Me alegro. Lo de 220 menos la edad no te dice tus pulsaciones máximas, te dice lo recomendable. Es decir, si las sobrepasas, en mi caso 196, te puede dar un paro cardíaco, te puede dar problemas. Bueno, es la primera vez que lo hago. Me siento piola ahora mismo. Pero bueno, no sé, vine del gimnasio, he hecho cardio, estoy potente. O sea, yo... En fin, tengo... O sea, tengo que recoger los huevos, no sé si los tengo por ahí. No para de sonarme el Twitter. Vamos a contar, ¿no? Pues... Pues... Pues ya estaría... Estaría... Ahí está. ¡Pum! Dos directos solamente, ¿eh? Dos streams. Dos streams tras el descanso, ¿eh? O sea... Madre mía. Ya puede venir el del kebab. Porque, joder... 3.906. Eh, pues esto han sido... Bonitos números. 73, 62. Voy a tener que jubilar el icono de los 194. Voy a tener que jubilarlo, tío. Voy a tener que jubilarlo. Necesito más agua. Estoy muy mal. Estoy loco. ¿Cómo lo he pasado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sigue?